მოგესალმებით ჩვენ ძრას მეგობრებო მეორ ვლოგ ბო ერთი თვის შემდეგ როგორც კიდე დაგებრუნდი ჩემი მორიგი ახალი ვიდეოთი. ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ რაც ჩემს არზე ახალი ვიდეო არ დადებულა. ნუ უკვე თითქმის ყველა ვიდეოში ვიმეორებ ამას, მაგრამ მე დიმაქვს აწი აღარ მომიწევს ამის თქმა, რადგან ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ კვირაში დავდო მინიმუმ ერთი ვიდეო მაინც. ამ ერთი თვის განმავლობაში მოხდა ძალიან ბევრი კარგთან ერთად ძალიან ბევრი ცუდიც. როგორც წინა ვიდეოში გითხარით, უნდა დავსულიყავი სოფელში და იქ უნდა გადამეღო ჩემი მორიგი ახალი ვიდეო კლიპი. მე სულ ის ბავშვი გავუ ვიჭაჭაზე ხობელ გემიდის ჩალიჩი დაბანზე გუში მქონდა რასპორკა მიწის თემაზე ამინდი შეიცვალა დაუცე ჩავიდანზე გადავიღეთ კიდევაც მაგრამ სამწუხაროდ ისეთი არ გამოვიდა როგორც ავს გეგმავდი და საბოლოოდ ეს პროექტი ჩაიშალა მაგრამ ამის და მიუხედავად მაინც გამოვა ახალი სიმღერა და გამოვა უფრო ხარისხიანი რადგან უკვე ვაპირებ ჩავწერო ეს ყველაფერი სტუდიაში ოკეი როგორც უკვე შეამჩნიეთ ყურზე მიკეთია საყურე ვიცი ეს ბევრს არ მოეწონება მაგრამ ნუ რას ვიზამთ ეს იყო ჩემი პირა გადის სურვილი მე ვარ თავისუფალი ადამიანი და როგორც მინდა ისე მოვიქცევი და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ ჯერა ჩემი გამოწერების ჯერა რომ ისინი გამიგებენ კიდევ აპირო სამაულ თმების გაზდას და უნდა გავიკეთო კიკინები რა თქმა უნდა მეგობრებო ეს ყველაფერი იყო ხუმრობა რავის არის საყურის გაკეთებას არ ვაპირებ როგორ დაიჯერეთ რომ მე ნამდვილი ტრადიციების მიმდევარი ქართველი ადამიანი ამ მსგავსობას ჩავიდენდი ტანო ტატანო მოკლედ მეგობრებო სანამუშოო ვიდეოს თემაზე გადავიდოდეთ მინდა გაგაცნოთ ერთი ახალგაზრდა ქართველი რეპერი საბა კავკაზ რომელიც ამჟამად მოღვაწეობს გერმანიაში ახლახან ზადო ამ ადამიანმა ახალი ვიდეო კლიპი და ჩემი თქმა უნდა იქნება ავიყვანოთ ეს კლიპი მინიმუმ 10000 ნახვაზე სიმღერის ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში და ჩემი თქმა უნდა იქნება ყველანი გადავიდეთ ჩვენ დღეს აქ ამ ოთახში ამ ვიდეოში ამ არხზე ვისაუბრებთ ერთ-ერთ დაჯგუფებაზე, სექტაზე, რომელმაც შემოაღწია ქართულ YouTube სივრცეში. ვინ არიან ეს ბარბაროსები რა უნდა, რას გვერდში ან ამას სულ ცოტა ხანში გავიგებთ. დიახ, მეგობრებო, არ მოგესმათ, ჩვენ დღეს აქ უნდა ვისაუბროთ ქართულ TikToker-ებზე. ქართულ TikToker-ებზე. შენს ბრუტოს. დაახლოებით 2 წლის წინ ისეთივე ტრენდული გახდა ქართული ქოვები, როგორც დღეს ქართული TikTok-ი და TikToker-ები არიან. რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? ჩემი აზრით, ამ ყველაფერში ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ქართულმა YouTuber-ებმა, რომლებმაც არაერთი ვიდეო მიუძღვნეს მათ და მე მინდა მომენტივით სარგებლო და მადლობა გადაუხადო ამ ადამიანებს, რომ არა ისინი მე შეიძლება და ნიჭიერი ხალხის შესახებ საერთოდ არ გამეგო, რომლებსაც ჩვენ ქართულ TikToker-ებს უწოდებთ. ეპიზოდებით. ჩვენ დღეს აქ მიწასთან გამასტურებ ქართულ დიპლომატებს. იქნება მათი სული განადგურება. სიცხლე, სიცხლე. არა მეგობრებო, არ იქნება აქ არავის განადგურება, არც გაკრიტიკება, არც შეფასება, უბრალოდ ნახავთ რამოდენიმე ქართული TikToker-ის ვიდეოს და მიუძგებით ამ ყველაფერს იუმორით და იმედი მაქვს თქვენს მიიღებთ იუმორის სახით. ოკეი. ახლა კი ბევრი რო არ ვისაუბრო, პირდაპირ გადავიდეთ ვიდეოებზე. მოკლედ მეგობრებო, დღეს მოხდი ავარიაში და სიკვდილს გადავრჩი რა. მოკლედ მეგობრებო, დღეს მოხდი ავარიაში და სიკვდილს გადავრჩი რა. ასე რომ მეყურეთ ცოცხალს. ასე რომ მიყურეთ ცოცხალს და სიამოვნეთ მომენტით. დღეს პირველი მაისია მოტყובה ხალისია. They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would დღეს პირველი მაისია მოტყובה ხალისია. ზე ჩადის დაისია ეს ვიდეო ლალისია. ойна, ойна, ойна, на ойна. ойна, на ойна, барная сто. აი ეს არის მეგობრებო ქართული TikTok-ი და TikToker-ები. მე რა კომენტარი გავაკეთე? მე რა შემიძლია? სანაგალადა Здорово, бандиты. Здорово, бандиты. मेरा कमेंदारी का वक्त Demento, demento! ნავიგეიშენის არ გინდა? ოკეი. აი ეს სავარაუდოდ არის გოგო. გამორიცხული არ არის რომ ბიჭის იყოს, მაგრამ თლად მოკლედ აღარ გვინდა მეგობრებო ამის ყურება მორჩა საკმარისია დღეისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ იმ სიმღერის ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში და ჩემი თხოვნა იქნება უბრალოდ დავაჭიროთ ლინკს და ავიყვანოთ მინიმუმ 10000 ნახვაზე და თუ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მოგეწონდა და თუ გინდათ რომ კიდევ უფრო ხშირად გამოვიდეს ვიდეოები მაშინ ეს ვიდეო აუცილებლად დავალაიქოთ დავაკომენტაროთ და იქნება ყველაფერი ისე როგორც უნდა იყოს. თქვენთან ერთად იყო ლუკა გვარაცხელია YouTube-ში ცნობილი როგორც Lagboy. მოკლედ მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.